yanzu fa labari ya koma ɗanye shakaf tsakanin Rasha da kuma ƙungiyar NATO. Domin kuwa yau ƙasar Finland ta samu ta shiga ƙungiyar NATO, wanda boda ɗin Rasha da Finland ta mafi girma akan bodar Rasha da Ukraine. idan ba ku manta ba kuma duk wani yakin da ake yi ana yin shi ne domin kasar Rasha ba ta son kasar Ukraine ta shiga kungiyar NATO domin ta da da ita wanda ta Rasha kungiyar NATO sojin America su zo su kafa dandali a kasar Ukraine wanda za su samu damar yi mata leken asiri sai gashi kwatsam kasar Finland ta samu ta shiga kungiyar NATO kun ga girman borin da ke tsakaninta da Rasha kuma babban abin da ya ba mutane mamaki shine kasar Finland da kasar Sweden tare suka cike fom din shiga kungiyar NATO amma kuma aka karbi bakuncin Finland ba a karbi na Sweden ba hakan yasa wasu mutane suke cewa kasar Amerika ta hango da cewa Finland tana da bora da Rasha Ƙasar kasar Sweden ko ba ta da shi Bari da dai Hausa sun ce sarkin yawa ya fi sarkin garfi amma fa akwai abubuwan da har yanzu kasar Rasha ta fi ma duka natan baki ɗaya? Yawan mutane na su fi Rasha, a GDP ma nasu ta fi Rasha, yawan makaman nukiliya kuwa na ƙasar rasha ya mafi na kungiyar natan baki ɗaya idan an haɗa su yawan faɗin wani na rasha ita kaɗai kun gani 17 miliyan su kuma su su gaba ɗaya kasashen wajen 31 miliyan 24 ne ga defense budget ɗin nato ga kuma na rasha tankuna ko in ce iguwa wanda ake cewa iguwa da hausa kun gani nasu nan dubu goma sha ita kuma nasha dubu goma sha biyu ne to abin tambaya anan shine shin kuna ganin da cewa wannan abin da aka yi zai saka sa kasar rasha ta saduda ko kuwa dai Allah ya samu dace wannan labarin da zan baku labari ne da ya faru a gaske mai cike da abin al'ajabi mamaki da kuma tsoro a wani gari da ake cewa RR a ƙasar Saudi Arabia wannan labarin ba a haska shi a gidan TV da yawa wasu malaman masu tabbatar da shi je zuwa an yi wani matashin balarabe a garin RR wanda a family ɗin su ko a gidan su su biyar ne shine babba a cikin su duka kannan shi masu bin shi a gidansu duka suka suka yi aure shi kadai ne bai aure ba kuma duk sanda aka masa magana aure sai ran shi ya baci ya tsana a yi masa magana aure kai har mutane ma suka gano suka daina masa magana saboda idan ka masa ma za ku iya bata da shi a kwana tashi wata rana aka gayyaci wannan bawan Allah ko in ce wannan gauro wajen daurin aure tunda ba shi da mata kuma shi kadai ne nan kawai sai kama ya tafi wajen wannan bikin cikin dare shi kadai ya bi ta cikin sahara kuma kusa sahara ne a gari ya hanya yana cikin tafiya kawai sai ji wata mata tana kiran shi a baya tana cewa dan Allah kada ka tafi ka banni ka tsaya nan fa tsoro ya fara kama shi ya fara kama shi ya hawai ga yayo ga ya halga ta windo baya ganin komai sai dai ga kura ko in ce kerkeci yayi maza maza ya ƙara karatun Qur'ani a motar sai ya ci da tuki yana tsoro duk da ya ƙara karatun qur'ani bai dana jin ta ba daga ya ji kiran tana cewa ka tsaka ka tafi ka banni matar nan in ya juya sai ga baya ganin komai sai dai ga wannan kuran ko kerkeci da ya samu ya ƙarasa wajen biki sai ya ga abokansa abin da ya faru bai samu ya da gida shi kaɗai ba washe gari kuma so koma daji su ga menene a wajen da suka koma daji sai suka ga shatin tafiyar wannan dai kuran ko kerkecin a cikin daji amma kuma ba su ganta ba sun yi tafiya ba su ganta ba in takaice muku wannan labarin da bayan 'yan kwanaki da wannan abin da ya faru da shi kawai mutumin ku ba su je majalisar suke ce musu ya canza shawara ba yanzu aure zai yi nan fa kowa ya fara mamaki lafiya in ƙara takaice muku ne suka je suka samu wani malami suka masa bayanin abin da ya faru wannan malamin ya shaida masa da cewa ka ci sa'a domin ko babbar aljana ce ta samu ta aure ka kuma a ranar da kake tuki cikin daren nan aljanar ce ta biyo ka ta ta shiga jikinka kuma wannan kurar da ka gani ita ce nan ta kama aljanar ta kashe ta kuma ya kara da cewa aljinu suna tsoron wannan halittar domin ta daga cikin halittar da take daman ta kashe su in kara takaice muku dai wannan malamin ya ce ai kurar ta kashe aljanar shi yasa ake so kowa ya fara kiwon kuraye <laughs> a takaice na rubuta muku link din inda na samo labarin nan sannan ku saboda kowa je karanta da kanshi sannan kuma muna buƙatar malamai su su mana bayani akan sayancin labarin nan Allah ya samu dace wai me ke faruwa tsakanin alhaji dauda kawutawa da kuma masoya injirayi busan kwaso a social media daga jiya zuwa yau da ba sani ba a shekaran jiya ne ko a jiya mun wayi gari alhaji dauda kawutawa ya saki sabuwar waka a shafin shi a inda wannan waka dai ba ce masoya injirayi busan kwaso daɗi ba ba dai ku ji kaɗan daga cikinta mutane da yawa a social media na cewa duk abin da rara yi wa 'yan kwankwasiya kamata ya su rama kan shigar su su sako mahaifiyarsa a ciki su kuma 'yan kwankwasiya sun ce kamar da rara ya ɗauki mahaifiyarsa a matsayin mahaifiya su ma ka ɗauki injiya rayu musu hankwasa a matsayin uba to da haka duk wani abu da ya fito faɗa akan injiya rayu musu hankwasa fa ba fa kan shi za su rama ba su ma a kan mahaifiyarsa za su rama wasu mutanen suna ganin da cewa fa duk abin da aka yi rara a halin yanzu fa shi ja kan shi domin shi ya tsokano su an riga da an gama zaɓe kuma ɗan takarar da yake wa kamfen shi ma riga da ya fito ya janye makaman yaƙi ya ce abba gida gida murna amma fa ta bangaren rarara kamar zaben bai wuce ba domin ko a wakar tashi ya ambaci tafiya kotu to Allah subhanahu wataala ya samu dace ya jiyar da mu alheri wannan ita ce matar da shi har cikin kasar Rasha ta shiga cikin wani kafe ta tada bom ta kona babban soja kuma babban masoyin Putin a halin yanzu dai kasar Rasha na zargin da cewa ai kasar Ukraine ce ta turo wannan mata ga da labarin ya kasance ita dai wannan mata Allah ne ya tuna asinta domin lokacin da ta shiga cikin wannan kafe din CCTV ta hango ta ta shiga ta samu wannan military blogger din ta ce masa gashi ita fa artist ga ta sako masa wani gunki ma gashi nan ta bashi kuma gunkin da ta bashi ashe a cikin gunkin da ciki ba ma ne a cikin gowatan shi can ta nuna masa cewa ita babbar masoyi ce tana bashi sai ta fito to tana fita wajen ko bom ya tashi daga wajen ya ruguje suka mutu wannan shine sojan da aka hara da bom din mai suna Vladimir Wareba Tartarsky gashi nan dai sunan shi na kansa faɗa a tagace dai bashin mutuwa shi wannan sojan sama da wajen mutane 40 sun ji ciwo wasu ma sun ƙara mutuwa a cikin sunan kun yadda kafan ya koma tun kafin a interview da ita dai kasar rashi ta ce tana zargin kasar ukraine amma kuma bacin an interview da ita ta faɗa amma kuma basu sun faɗa mutane a fili ba sun ce sai sun yi bincike shin kuna ganin da cewa tabbas sa hannun ukraine a ciki kuma iyayen gidan ukraine masu ɗorewa ukraine ginduma da wasu nan faɗo sunansa a nan ba ko kuwa ya kuke gani allah ya samu dace labarin wacce saurayin ta ba ta kyauta ta yana bata san me a ciki ba shi yasa a duniya duk abin da mutum ya baka ka karba kada ka raina ita dai wannan saurayi da budurwa sun dade suna kwasa soyayya kawai a kwana tashi wata ran sai waye gari ya kawo mata take away a leda da kuma kullun mai aiko tana cin kawayenta lokacin nan ba ta fara masa masifa ka mai da ni bayin ya ce ka rasa abin da za ka kawo sashin shinkafa da mai da yaji a cikin azumin watan Ramadan kaza kaza kaza kaza nan ta ta kawayen suka shigo magana suka ce mata haba wance wanda ya baka shinkafa ya watan shi zai baka kaza ba a mai da hannun kyauta baya ki karba na san idan samari da yawa ne a sanda ta fara musu bala'in nan za su karba abin su juya shi ko ya ce mata ya haƙura ya miƙa mata ta karba tana zuwa kofar gidansa ta gona almaji yana jiwa ce masa kai da Allah an wannan shinkafa da mai yajin kaci ni ba abin da zan yi da ita yaro kuma yana jin yunwa yana karba yana buɗewa sai ga iPhone sai fara tsalle yana eh, samu ya tace masa kai zo dan gidanku ba ni ba taka bace ba mistake ne bacin ta kwace ta ba almajin in naira hamsin ta gudu gida ta shiga tana tsalle tana murna ai saurayinta ya kawo mutu har da kira ta masa godiya tun kafin ta buɗe ta kira saurayin ta shi masa albarka ta masa addu'a da ba taɓa yi masa ba a rayuwa saboda murna ai kuwa tana buɗe kwali sai ga 'yar a cikin kwali tana kallanta idan ke ce a wannan yanayin ya zaki kuma wani irin tunani kuke da shi akan wannan saurayin Allah ya samu dace Hey hey to jama'a da fatan mun sharuwa lafiya yau zan koya muku yadda ake hada shawarmar kwai. Bismillah kai jama'a wannan shawarma ta da hutun da nake ban taba cin shawarma kamar ta ba. Ku samo kabejin ku, ku samo kabejin ku mai kyau ku yayyanka shi idan ma salak ne da ku ku sani sannan ku samo kwayayen ku. Ku dan barbada magi ku dan saka dan seasoning kana kai ku juya shi juyi sosai sai ku zuba kabejin ku a ciki da yar albasa. Idan gora ma ku saka yar fulawa kai idan gora ma ku saka fulawa akai ku sani ni ban sa fulawa ba. to dai kun san soyayya ta da kwai ku samu frying pan ɗin ku zuba idan kuma ma ku saka shi a tukunya kuka sanyi ni a frying pan zan yi na zuba shi na tabbata ya taba ko ina sai na rufe shi saboda tarin ya dan dafa shi na tabbata bayan ya gasu sai na samu na ƙara juya bayan saboda bayan ya gasu na ƙara rufe saboda ko ina ya taru saboda albasar da kabejin ko ina ta ratsa can kuma gefen ƙwayaye nake dafa kun san soyayya ta da kwai a har kullum idan ba ku da ku je ku samu kwakwai na samu kabeji na zuba masa mayonnaise sannan na zuba masa chili sauce sannan yanka na da fafi a ci na juya shi can kuma sai na samu sausage ina sausage din chicken ne da turkey sai na samu wannan koso din abubuwan da na hada nan sai na zuba a ciki wayyo Allah na juya shi kai kun ji daɗin da wannan abin yayi idan ba ku gwada ba ku je ku gwada shi na dai ga mun kashin na gama hada shawarma guda daya har guda biyu ma na samu ne kun gani wayyo Allah test wannan idan ka kira da shawarma kwai idan ba ku gwada ba ka je ku gwada ku zo ku bani labari idan kun gwada ma bismillah ku zo mu ci idan ba ku gwada ba ko matsalar ku ce tofa gwamnatin bauchi ta tura sheikh abdulaziz dutsen tanshi gaita ta musamman domin a zo a zauna a yi mukabala da shi wanda wasu suke tare da cewa wayan a kama shi ne sai aka tura masa wannan gayyata dai ku ji abin da ya sa a gayyace shi tun bayan da sa'adnu suka saki waƙarsa da ake cewa zai baka bacin annabi wannan waka ta janyo ku ce da yawa kowane malami yana fita yana faɗar ra'ayin shi akan wannan waka amma ga ra'ayin shek abdulaziz tsotan shi wanda shine abin da ya sa aka tura masa wannan gayyata? bara mu ji tare ina masu kiran tijjani mushe masu kiran inyas mushe masu kiran halluti mushe to kun ji alladina idza sabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi to kuma har abada ba mu kira tijjani ba kuma ba za mu kira manzon Allah ba ba za mu kira karnuka ku je ku ta haushi dama ba ku san tauhidi ba ku san addini ba rasul jarima ya batar da ku na farko wannan furshi da ya bata wa 'yan tijjaniya rai baki ɗaya domin ya yi amfani da kalmar mushe ya alakanta shi da cewu tijjani kuma garin sheikh Zahir usman bauchi ne bauchi Ba can amfani da kalmar mushe sannan ya yi amfani da kalmar karnuka ya musalta su da shi mutane da yawa sun ce bai kamata yana malami bai dinga kwatanta 'yan uwansa musulmai da karnuka ko kuma yana amfani da kalmar mushi akan abubuwan da suke girmamawa ta dai bangaren kuma akwai yin zana da yawa da suka ce babu sa hannunsa a cikin wannan mukabalar da za a yi da haka suna kira ga mabiyansu kada ma wanda ya halarci wannan mukabala amma fa shek zuwa dutsen shi ya karbi wannan gayyata hannu bibi kuma ya ce zai je shin me ra'ayinku dangane wannan mukabala ko kuma shin me ra'ayinku dangane da furcin da shek abdulaziz dutsen shi ya faɗa Allah ya sa mu dace Allah ya mu da kwanciyar hankali zaman lafiya mu sha ruwa lafiya guys alhamdulillah zuwa yanzu mun raba buhunan shinkafa irin waɗannan sun kusa kai 400 sannan mun raba katan ɗin makaroni 100 taliya 100 buhunan siga sannan kuma mun raba mai alhamdulillah babu abin da zamu cewa Allah sai godiya sannan babu abin da zan ce muku sai in ku addu'a Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya muku bukatun ku na alheri Allah ya hada mu a cikin ladan sannan kuma tsara bangaren da faffan abinci wa sha shida kenan amma kullum anan ana dafawa ana fitar da wani a cikin take a kurkuren mota a je a raba a masallatai a sharuwa da shi sannan ana raba almajirai a cikin gida sannan kuma zuwa yanzu mun raba danyen abinci a Kano da kuma Yobe kuma tabbas za mu so a ce mun ɗan ƙara matsa wasu states din amma wannan tsari ya danganta da iya kuɗaɗen da muka samu sannan kuma akwai ɗinkin sallah da muke so mu yi wa almajirai marayu da kuma bukata wanda ba a radi shi ma don haka har yanzu kofa a ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba ikon tallafawa ga kan nomba ɗinmu nan a sama Allah su wa ta'ala ya sa mu dace ya haɗa mu Allah ya sanya alheri a halin yanzu fa gwamnatin najeriya ta saka sabon doka na hana ma'aikatan lafiya zuwa aiki kasar waje ba sun gama karatu a najeriya domin a yadda binciken ya nuna musu shine duk ma'aikacin lafiyan da ya gama karatu a najeriya guduwa yake yi london ko america ko kasashen waje je musu aiki ra'ayin mutane fa ya bambanta dangane da wannan sabuwar doka domin kuwa kasar najeriya ba ta ɗauki waɗannan likitocin da muhimmanci ba ba a ba su albashi mai yawa amma idan suka ƙetare ƙasar waje ana ba su linkin ba linkin don haka yasa wasu mutane su da cewa a bar su ko su je su yi aikin su je su samo kuɗin su duk da in su samo kuɗin ma najeriya suke turo shi a ƙarshe wasu kuma na ganin da cewa bai kamata a ce wai ƙasar ka da ta maka raino ba ta koya maka karatu tun daga firamare ka gudu ba ka tsaya ka ba ta gudunmuwa ba yanke muku dogon labari ya koma gaji wannan doka da aka saka ta ne ta wuce mataki na farko ta wuce mataki na biyu yanzu mataki na uku take ji ake jira ta wuce sannan ba Buhari ya sanin ɗinta. to a wani kishin kishin ma da nake ji wannan dokar fa so ake a satar duk wani graduate a Najeriya bai siya ban Najeriya ba bacin yayi bauta kasa sai wa Najeriya aiki na sama da shekara biyar to abin tambaya a nan shine akwai aikin da za a ba wa graduate din da ake so a saka wannan dokar kuma bugu da ƙari ko da ake cewa kada su tafi kada su tafi ba fa kafin sai fa sun shiga labor market sun nemi aiki a asibitin gwamnati idan ba ka ba sai dai su kare a private hospital suna yin shift in night da kuma day me ku dangane da wannan doka Allah ya samu dace Prophet Muhammad never said he was Sunni he gave us the sunnah he never said he was Shia but through his daughter Fatima he had Hussein and Hassan huh? come on He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. He submitted his will to do the will of God. Tofa, shugaban kasar Rasha ya shaida wa duniya da cewa kasar Rasha ta yafe wa kasashen Afirka bashin da take bin su mai kimanin daraja dala biliyan ashirin. ya faɗa haka ne a wajen taron da aka yi a moscow mai taken russia africa multipolar world a march satin da ya wuce bawa buhari ya halarci wannan taron shine na uku a wannan bangaren a layin farko a takaice dai putin yana so kasuwanci tsakanin rasha da afirka ya ƙara ƙarfi sosai ya fi na da kuma ya ƙara da cewa a shekarar 2022 kawai kasuwanci tsakanin afirka da rasha ya tashi da daraja dala biliyan goma sha takwas amma fa sai dai wani hanzari ba gudu ba duk da mutane da yawa sun san da cewa wannan fa kasuwanci ne ko in ce hanya ce da ci gaban Afirka da kowa ya sani mutane suna ganin da cewa fa kada mu 'yan Afirka su saka wa Putin jiki domin yana so ya shigo da 'yan Afirka cikin faɗan da yake yi da kasar Amerika ne indirectly domin idan ba ku manta ba satikan da ya gabata shugabannin Amerika suka shigo Afirka su ma suna so su ƙara dankon zumunci ko su ƙara kulle kyakkyawar alaka da kasashen Afirka amma sai dai kasar Amerika su ba su yafe bashi ba ko wani abu makamancin haka hakan yasa mutane da yawa suke cewa fa kamata Afirka ta tsaya tsakiya duk wani bangare da ya kawo mata ci gaba ta karba ta ci gaba da rayuwa domin ko abin da ke faruwa fa kamar kyakkyawar budurwa ce ta isa aure samari kowa yana zuwa yana kawo mata bajinta domin ta aure shi da haka wannan budurwar kyakkyawa ita ce nahiyar afirka su kuma wadancan su ne samarin duk wanda ya kawo mata kuɗi ta anshi a makaranta auri ko daga cikin su <laughs> na ga wasu mutanen da yawa suna cewa ko gwanda a da ƙasar rasha wasu kuma suna cewa a'a har gwanda ma fa amerika kan ƙasar rasha domin tarihi to amma dai me ra'ayinku dangane da wannan batu Allah ya samu dace tofa an samu wata yarinya 'ya shekara uku wanda iyayenta da yan gari suka ce Allah ya mata warkar da kowace iriyar cuta in takaice muku labari kullun su cika yake da manya-manyan mutane tana kwara musu ruwa aka suna warkewa kamar da ta faɗa wasu ma daga cikin waɗanda suke kwara ruwan sun ce likitoci sun ce ba su taɓa warkewa ba kan su amma bacin wannan yarinya ta kwara musu ruwa sun warke ita dai wannan yarinya sunanta Eunice Julius tana nan a wani gari mai suna Kinyarwanda a ƙasar Tanzania mahaifiyar yarinyar ta shaida wa gidan jarida da cewa sai da ta dakon yarinyar nan a cikinta har na tsawon shekara uku kafin nan ta haifo ta lafiya kalau ba tare ta je asibiti ba kuma bugu da ƙari Yunisin tana yar wata bakwai ta fara magana wata rana Yunisin suna zaune da cikin a cikin abokanta suna wasa sai ta ji ana kiran sunanta a daji muryar mahaifiyar ta ce amma bata ga mahaifiyarta ta ba nan far tashi ta ruga a gudu ta bi wannan muryar abokan nata suka ce suka ga wata wuta da wani haƙi na ci a wajen amma ita bata kone ba kuma ta wuce ta wajen kuma ga ta ita kaɗai akan tsauni Dawo ta ke da wuya mahaifin da suka ce suka ce ta fara yin wani karatu wanda ko a coci ba a koya yara kuma ta da shi tsaf a kanta to tun baya wannan lokacin mahaifin da suka gano da cewa fa Munich albarka ta samu albarka duk abin da ta taba sai yayi albarka to tun daga nan fa gidan su Yunus ya zama tamkar kasuwa babu babba babu yaro babu tsoho babu tsohuwa kowa zuwa yake durkusa Yunus ta kwara masa ruwan albarka domin rashin lafiya kuma abin da ke damun shi gudu daga rayuwarsa kun ga anan wannan tsoho ne ya durkusa tana shafa masa kai daga baya kuma ya tashi ya nada taburma ya tafi an watsa masa ruwa wanda ya labarin da na ku dogon ni na yanko muku iyaka abin da zan iya duk me yasa in je karanta shi in details gashi ne je ya rubuta Yunus ba sunanta a Google zai ga ya fito labarin ya karanta Allah ya samu dace <laughs> ku biya mu mu leƙa ƙasar Switzerland tare da ku kamar da kusa ni da abokina malam Dennis kafafuwan yawo ne da mu muka dauki hanya gashi nan mun dauki hanyar fita daga Frankfurt muka tarar da wani dan banzan Goslo gashi nan mutu sun yi gaba sun yi baya kafin ka ce min shigo Switzerland Switzerland shine Schweiz da German I'm not gonna lie gaskiya Switzerland ta haɗu tana da kyau musamman ma Zurich nan wajen shiga ne kun ga tutan Switzerland da kuma na Germany nan shine border Switzerland da Germany kafin mu shiga akwai abin da ake cewa toll gate wani sticker ne zaka siya gwanta a nan wajen mun siya mun manna saboda kai tuki ka samu license din tuki a cikin garin babban abin da na fara fuskanta a garin daga shiga ta shine garin nasu akwai tsada Ya ka sticker nan kadai da zaka siya wajen euro 50 ne nan shi kan socket su ba irin wanda na saba gani bane ba sai naga shagon photocopy na ce this city yana ba Nigerian vibe Panovis Molten sai kuma university din ta St. Gallen ga kuma limousine ana son fararen motoci a rayuwata wow ta min kyau na tsaya na mata video kawai na wuce wannan garin sunan shi St. Gallen yanzu zamu dauke hanyar tafiya Zurich shine Zurich kusan babban birnin Switzerland gashi nan mun shigo muna shigowa garin abin da na fara gani shine nan wajen masarati da kuma ferrari wow agency din su ne ma allahu alam su suka sani nan muka ci gaba tuki muka shiga cikin gari gaskiya dai zuri ko ce a cikin switzerland zuri gaskiya is beautiful tana da kyau sosai ta min kyau domin kuna gani za ku ga yadda ginin nukan nasu ke ko kai sai na ga fasta yan najeriya na ce kai yan najeriya kamar gyada haka muke duk inda ka zagaya za a gan mu akwai wasu ma sun ce in dai haka je gari ga babu dan Najeriya a wajen tafi babu malasa a garin ka gudu sai kuma abu na biyu da ya kara bani Nigerian vibe game da Switzerland shine wayarin a sama za ku goyoyi a sama suna tafami kaca kaca sai na tuna duk Nigeria da yayin da ka zagaya a Najeriya za ga layi duk Paul wayari inda ka zagaya so it's giving me Nigerian vibe again sai Switzerland ta yi kaurin suna wajen rashin munafurci ba mara cikin kungiyar EU amma tana cikin Schengen lokacin da aka yakin duniya da ya wuce ita ce kasar da ake kira da ake lakabi da neutral ruwan su fa gare gare ne kuna gani ana cewa kasar neutral saboda ba shiga bangaren kowa ba a kan yakin a gama dan kasar greek sun yi gaurin suna akan abubuwa guda uku na farko ba sa munafurci an ce su da neutral sannan na biyu sun iya hada cheese duk wani cheese akwai cheese din su daban sannan na uku akwai su da chocolate inda kana neman chocolate kala kala to ka je ka switzerland kasa ka je gidan chocolate a da hogan muna cikin city center a cikin zurich like duk za ku ga flags kun ce tuta ta kowace kasashe gashi na a sama to ga dai kuna gani daga na gaya muku wannan garin is very expensive ana tunanin kamar ko dan baya cikin european union ne ko dai ne ban sani ba amma the city is very expensive da azumi da daga germany muka yi driving muka sauka a st gallen daga kai wannan dan karan yazo yana takura mu kamar nepal da shi na tsan naga suna yawo da wannan karnukan nasu wani karan ma ba ma shi da kyan gani astagfirullah mu je zuwa a zaune a gefen na faman doka sarfi kawai sai na ga motocin polis din sun zo da wani karan da wani burglar ko me zan ce masa ne wasu karafuna a gaban su nace ce ni ban taba ganin motar yan sanda da wannan karafunan ba ko me amfani shi Allah alam gashin ne sa faman tuki na ce to ga muka tafi shagon cheese kamar da na gaya muku kasar switzerland ta yi kaurin suna a wajen cheese da chocolate domin mu siya mu ji kala kala nan cheese ne akwai na akuya akwai na saniya akwai na alade da sunan ga kuma chocolate fanni fanni ka matsa bangaren kogin su gashi na wannan duka kogin da ku gani na gwamnati ne babu mai su idan ka kama kashe ma za iya kama ka da very beautiful gashi na tafama harka ka su ga ruwan su gare gare kun gare yawan tekun nan ko kogi amma gare gare kuma fa tana motsi ba wai a tsaye take a waje ɗaya ba kun gani tana kakkadawa amma kuma still gare gare za ku ganta a ciki tambayi wani a kusa nake ce musu akwai wani abu da kuke saka ruwan naku naga yana kakkadawa kamar teku amma kuma baya da. ba busu busu ba gare gare yace mun ba abin da suke saka gashi nan kuna gani wannan police din ruwa ne nan suke tafiya can ina ga wani abin ne ya faru ga kuma agwagi nan ga wannan agwagwar gis din nan tayi kwayaye gashi tana na nace sai ji na taba ruwan nan na ji na sauka ji na taba ruwan nan nace kar dai ayi bani ruwan ba dai sanyi ba na taba sanan na ƙara matsa wani site din na ƙara zuwa na ƙara na ɗebo ruwan na ji bambancin shi da wancan duk dai they are very cold akwai abin da zan gaya muku game da Switzerland ma da party tofa scientists sun gano wata hanya gagarima mafi sauki da mutum inda ya bi ta bacci zai dauke shi a lokacin take shin kai ma kana da matsalar bacci shin idan ka kwanta bacci bacci baya daukan ka sai kai ta birgima ko kuma idan kwanta kana tashi cikin dare to biyo ni mu je zuwa wannan method din shi ake kira da 478 method ma'ana ka dauki sukan hudu kana zukar numfashi ka rike shi na tsawon sakon bakwai sannan ka fitar da shi a hankali sakon takwas sun ce duk taurin kar baccin ka inda kai wannan abin so biyar to fa kafin kai na shidan fa sai ka ji ana kiran as-salatu bacci ya kwashe ka baka sani ba to bari mu practical mu gani yawwa mhm. mu ja numfashi sai a rike sai a fitar a hankali kuma fa kamar abin yana aiki hana jiki na ya fara mutuwa ka tabbatar sanda kake gwada idan ka rufe yake ku yi amfani da time inda na bayar akan bidiyon nan ku yi kamar so biyar haka sannan ku rubuta mana experience ɗinku a comment section Allah ya samu dace wani abu da yake bani mamaki shine washi talaka sai yaushe zai yi hankali ya san me ya kamace shi ana watan azumi da ya kamata mu tsaya mu roƙi ubangiji abubuwan da muke nema na rayuwa kama daga buɗi na alkhairi aljanna da shirya gaba ɗaya amma ka gane cewa ana ƙulla shaidan idan azumi ya zo amma akwai mutanen da sun fi shaidan shaidanta sai aka samu wani abu wani abu da ke ban mamaki gare ku wa'innan 'yan kwankwasiya bayan allah kwankwasiyan nan fa ba wata abu ce wai kwankwasiya aƙida ita ba aƙidan musulunci ba ba ta addini ba wata da za a ce ana wani abu a kanta bayan allah nan mu ma duk kwankwasan nan fa muka je muka zaɓa yau dai a yi ta ta kare duk shi muka zaɓa amma ba ma soyayya ta rufe ido mun san me muke yi kun ce kwankwasa mun zo bai ci ba 'yan kano sun ce abba Allah ya dubi niyanku da duk abin da kuke yi ba bana makon ku dage da addu'a gurin ganin zaɓin da kuka yi Allah ya ba shi ikon abin da zai amma sai a yi ta wani tashin hankali kullum ɗan dan siya ganin yake idan ba shi ya abu kowa mahaukaci ne idan kuma baka bin zaɓin shi kai baka da hankali abin da na kasa ganewa shi wai kwankwaso ba yi da 'ya'ya ne bai taɓa haihuwa ba sai talaka wa'inda ba su san me suke yi ba su ne 'ya'yan shi ko ko yaya duk wanda ya zo sai ci an zagi ubansu an zagi ubansu wannan abin faɗansu ne na cikin gida yan uwa idan kuka lura ita siyasa da kuke gani ita tamkar wata abu ce ta wasa ko ta munafunci yau zaka iya ganin wannan ana zaka iya ganin wannan ana wannan faɗa da kuke ta shiga wallahi sai ku yi mamaki abin da zai baku mamaki wata ran ku ga wannan abban da kuke ta yi akan shi tare da wannan rarara din can tsakanin su ne ya zage shi in ma ya zage shi yanzu sai a je kotu ya ce wallahi ba da shi yake kuma ta zauna saboda bai ambaci sunan shi ba ko alama ya yi waka shi ko da jirwaye ce baka isa kai jojin din shi akan haka ba amma kun zo kuna ta zage zage ku zagi uwar wannan ai shi ma ya zagi iyayen wasu dan mai dole a zagi uwan shi idan har kun kusa uba ne da kuke ganin uban wasu ne shi shi ma rararan da sai ku zage shi domin shi ma uba ne ai yana da 'ya'ya duk wanda ya shiga matukan turba siyasa ya san zai karbi zagi ko yaƙi ko ya so shi yasa za ga su bai dame su ba wai ina 'ya'yan da ya haifa a cikin shi har yau tun da nake ban taba ganin wani ɗa wanda aka ce dan kwankwasa ne ba gashi ne yana fighting an zagi mahaifin shi sai ku wanda ba abin da za ku amfana a cikin wannan mulkin ma sai kaɗan daga cikin ko inda Allah ya sa wasu ma ko biyar ba za su amfana ba kuna nan kuna ta wai an zagi mahaifinku an zagi ku wata ko ubanta na ainihi wani ko uban shi na ainihi kaza ga ba zai yi wannan ba wallahi amma an zo an damu duk kowa yana ta abin da yake tunanin zai samu masu hankalin cikin ku sun san me suke ba za su fito suna wannan haukan ba ya kamata ku gane ita siyasa ba addini ba ce ba kuma abu ne na tashin hankali yau an gama zaben ma da za a zauna lafiya tare da juna kuma abin ya gagara saboda wani wawanci da rashin lissafi ina nashi 'ya'yan da ya haifa in ko juya ne lalle Allah ya bashi 'ya'ya domin bai haihu ba amma gashi yana cin arzikin 'ya'yan wasu da suka haifa haba da Allah ya kamata kowa ya hankali ya koma kan ibadar da ke gaban